Mi esposa me acaba de dejar así que he decidido envenenarme con 4083 gaseosas que compré en el coto. Espero que les guste el vídeo, tómenme a la primera gaseosa. Segunda. Tercera. Décimo octava y una. Ahora voy a romper la puerta de mi freezer. Soy gracioso X. Bueno chavales espero que les haya gustado el vídeo me voy a suicidar.